Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berkira terobati kebahagiaan yang hilang kini indah inti terpacu tanda كان في الحسان كنت بتروح بلدي ببهاجيا يمينا يجري بلدينا تدرون يمينا وجعلك Jai Kita Pacinta Kalam Selai kali berpisah Cukup sakit karena perpisahan kini terobati kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi pertemuan yang kuinginkan kini jadi pertemuan yang